Kansalaiset, meidän on noustava kapinaan. Tietääkö tämä kansa, että vuonna 1972 on saatu voimaan kansanterveyslaki. Laki, joka saatiin voimaan työväenluokan joukkovoimalla. Silloin oli työläisten edunvalvojat eduskunnassa puhumassa ja äänestämässä köyhän kansan puolesta. Kansanterveyslaki, joka tarkoittaa kaikille ilmainen terveydenhoito. Missä on nyt meidän puolustajat? Kansalaiset, ketä olemme äänestäneet, kelle olemme antaneet valtakirjan, antaneet Suomen ja suomalaisten tavallisten kansalaisten toimeentulosta huole, huolehtimisen. Nykyinen hallitus jatkaa edellisten jalanjälkiä ja vielä häikäilemättömämmin viedään kaikki pois, jotka on työläiset taisteluvoimalla saavuttaneet, siis taistelemalla saavuttaneet. Kansalaiset, meidän on noustava kapinaan. Hyvät kansalaiset, kurssi on muutettava. Irti EUsta, irti Natosta, suuntana sosialismi. Kiitos.